โพกลำโพวะทิโอวะกโยกลำโพลำยาตุลาม่วงจะลามาดีมาเที่ยวไปดีโกมาบอสุดาลำวัดโตมาดีนะเรื่องดีกูอ๋อพ่อตาดีเราต้องยากเราโอ้ตาพี April 2018 kami telah mengumpat pedagi secara adat tradisi dari zaman nenek moyang dulu. Semua pedagi di sini hari ini kami resmikan diumpat menurut ritual nenek moyang kami dulu. Ini namanya macan sangga penua. Ah, dan ini ini segantar tanah. Ini Kamang punsu, Kamang punsu Macam Rangkas Kamang punsu Macam Rangkas Ini penguasa Penguasa Tanah Dayak Ribut Penguasa Tanah Dayak Ribut Macam Galuh Ini Macam Galuh Ini Macam Kulu Macam Kulu Ini Macam Gergaji Pusaka Mawing seribu. Ini Samang seribu.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 Kau pergi ke kelompok, kau bumbung janji bah. Ayun, ganyan din. Pag-usubo. Makalawa, pag-usubo. Kanila dahil sa... Gani. Mukha niya loo, niya kahuo. Mukha niya loo. Choma. Kumanyo. Nalo. Pago. Kusiya. Kampung mo. Saan ka ba iba loo? Sa kuso. Ay, ganyan. Kam. Mga tanong. Yung sakwa kang kanil. Nakalasan na iwa. Pagwang. 汤咪拉皮皮拉皮啦，哎呀，这一个一个烧锅，一个，哎，这个呢就是你上新的一个锅底，一个瓦卡啦，这个呢就是我们家的，我们家的，快点啦，快点，哎，加五，十八刀来，老婆，今天怎么？Bos separuh atau enggak angkoh? Uh, besok, uh,